o ser humano sempre imaginou um futuro em que as ideias poderiam ser conectadas e compartilhadas sem barreiras. A internet transformou a ficção em realidade e mudou completamente a comunicação, os negócios e a interação entre as pessoas. Sem fronteiras delimitadas pelos velhos paradigmas, cada indivíduo está livre para criar dispensando intermediários e assumindo protagonismo, permitindo até mesmo inverter os papéis de controle. Essa revolução moveu não apenas pessoas comuns, mas também velhos agentes de poder interessados em ampliar suas fronteiras em terreno novo. Para governos e grandes corporações, novas barreiras devem ser moldadas conforme seus interesses, calando, monitorando e restringindo. Diante dessas circunstâncias, decidimos defender a internet como nós a conhecemos. Para nós, as questões fundamentais são censura e liberdade de expressão, vigilância e privacidade, excessiva comercialização e supermonopólios. Os problemas incorporados à internet e suas infraestruturas digitais não podem ser dissociados de seus contextos políticos, sociais e econômicos. Os problemas da internet não são unicamente tecnológicos. Queremos reafirmar a internet como base fundamental de nossa sociedade. O Fórum Brasileiro de Desgovernança da Internet é para aqueles de nós que exigem a internet livre, aberta e segura para todos. Nosso fórum ocorrerá em paralelo ao Fórum de Governança da Internet. Ambos eventos reunirão participantes de diversas partes do mundo. Porém, no Fórum de Governança, os problemas mais urgentes da internet não receberão a devida atenção. Prevalecerão os interesses de governos e corporações curiosamente, os principais responsáveis pelos grandes problemas da rede. Para eles é necessário consertar a internet, para que as coisas voltem a ser como sempre foram. Mas as coisas não serão como antes. A internet não está quebrada e não precisa de conserto. Participe do Fórum de Desgovernança. O que está em jogo é a nossa liberdade.